हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में सवाल कुछ ऐसा है कि कंपनी ने आपको रुपया दिया जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंपनी है अभी कंप्यूटर क्लास है जी कोई कंप्यूटर क्लास है जो देवरिया में चलता है मान लीजिए अब इनको मतलब जो टीचर है लाइक टीचर का नाम मान लीजिए है मोहन सिंह तो मोहन सिंह साहब को कंपनी पैसा दे रही है रुपया दे रही है कह रही है कि भाई जेब में डाल दिया दो हजार रुपया कैश डाल दिया और जो भी उसके डीन है या जो भी उसके हेड है उन्होंने बोला कि जाइए थोड़ा भटनी और भाटपार इलाके में प्रचार कर दीजिए मेरा वहां से बहुत बच्चे आते हैं तो हम लोग के कोचिंग में आएंगे वो सब तो वो क्या किए वो वहां चले गए और वहां प्रचार करने के लिए और कंपनी ने क्या दिया दो हजार रुपया उनको एडवांस में दे दिया कहा कि भाई देखिए जो लगेगा लगा दीजिएगा ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में तुम्हारी जो ट्रेन है तो ट्रेन तो चल ही नहीं रहा है कोरोना आ गया था तो ट्रेन तो बंद ही हो गया तो अभी क्या करना है अभी बस से जाना है तो बस के लिए किराया लगेगा ना तो किराया वगैरह दे दिया लाइक ट्रेवलिंग अलाउंस दे दिया तो ऐसी एंट्री एडवांस में दे दिया दो हजार रुपया तो ऐसी एंट्री कैसे पास होगी आइए समझते हैं ठीक है तो यहां पर क्या करना है हमें सबसे पहले बाउचर पे जाना है तो ये बाउचर पे आए हम और बाउचर पे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर हमें क्या करना है यहां पे रखना है सिंगल एंट्री मोड अब ये सिंगल एंट्री मोड कैसे आएगा देखिए टेली आरपी नाइन अगर यूज करते हैं तो ट्वेल्व बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर सिंगल एंट्री मोड और डेबिट क्रेडिट ऑप्शन दोनों एक ही जगह मिल जाता है यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के लिए आपको F12 बटन प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन डेबिट क्रेडिट है तो डेबिट क्रेडिट ऑप्शन आप कर दीजिए यहां से यहां से कर दीजिए नो ठीक है और यहां से कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ऑप्शन तो हमने बंद कर दिया है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें सिंगल एंट्री मोड चालू करना है तो अगर आप टैली आरपी नाइन यूज करते हैं तो वहीं पर आपको नीचे सिंगल एंट्री मोड भी मिल जाएगा लेकिन अभी टैली प्राइम हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है मोड को चेंज करने के लिए और यहाँ सिंगल एंट्री मोड पे क्लिक कर देना है ऐसे एंटर प्रेस कर देना है जाकर के तो ये आ जाएंगे हम सिंगल एंट्री मोड में ठीक है अभी सिंगल एंट्री मोड में आ गए हम सिंगल एंट्री मोड में आने के बाद यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है एंटर प्रेस करना है और देखिए ये एक जून की डेट है जो भी आपकी डेट हो वो डेट देख लीजिएगा एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर क्या आएगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है अकाउंट तो इस अकाउंट में हम रखेंगे कैश क्या रखेंगे कैश रखेंगे तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती पहले से बना बनाया होता है तो कैश का लेजर कभी भी बनाइएगा मत ठीक है और अगर कहीं जाते हैं इंटरव्यू में और पूछा जाता है कि आप कैश का लेजर कैसे बनाएंगे तो बता दीजिएगा कि कैश का लेजर बनता होता नहीं है ठीक है हम ही बेवकूफ नहीं है कैश का लेजर नहीं बनता है पहले से बना होता है ये बता दीजिएगा उनको ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं आगे यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं क्यों प्रेस कर रहा हूं क्योंकि मोहन सिंह जो टीचर हैं उनका एक बनाना पड़ेगा ना खाता उनको मिल रहा है एडवांस में तो ये लिख लिया मैंने मोहन सिंह और यहां पे दिया बीए e। तो ये हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे ये जाएगा किसमें ये ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए इनको मिला है एडवांस तो ये जाएगा लोन एंड एडवांस में तो देखिए लोन एंड एडवांस कहीं दिया है लोन एंड एडवांस एसेट ये देखिए आ गया है तो इसी के अंदर इसको डाल दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए इनका एड्रेस वेड्रेस डाल सकते हैं चलिए हम इसको हटाते हैं ऐसे ही एक्सेप्ट कराते हैं ठीक है ये हो गया कितना रुपया दिया था दो हजार रुपया दिया था ठीक है अब आ रही बात समझ में कि नहीं अब ये दो हजार रुपया ले लिया इन्होंने अब ये एंट्री पास हो गई ठीक है अब इसमें यहां नरेशन में क्या दर्शाएंगे हम 2000 paid to Mr. Mohan Singh. Okay okay? तो ये हो गया आ, ये एंट्री पास हो गई अब यहां पर इसको एंटर प्रेस करके और एक्सेप्ट करा लीजिए ये आपकी एंट्री दिखेगी कहां यहां पर दो बार डी प्रेस करेंगे यहां पर आपको पूरी की पूरी एंट्री शो हो जाएगी लाइक ये वाली एंट्री है हमारी तो यहां पर आकर के जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एंट्री हमारी थी तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी और आपकी प्रॉब्लम जो फंसी हुई है वो सॉल्व भी हो जाएगी इससे अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video